Mit Dika widmen wir uns natürlich den Trends der Getränkewirtschaft. Tolle Ideen von morgen zum Leben zu erwecken. Ich denke, dass es ähm, mehrere Gründe gibt, warum das für Unternehmen auch spannend ist, dabei zu sein. Das ist Kombuko Fitz, ein in, in, Bayern mit viel Liebe und selbst hergestellter Kombucha. We are a French startup and we are taking part into Deca program. Wir sind als Nein und wir freuen uns, äh, euch ein innovatives Geschmackserlebnis in neun Sekunden bieten zu können. Deca mit SCE im Hintergrund äh, der ideale Partner.